În seara asta vreau să-ți vorbesc despre a vorbi. Mersi, Emilian. Pentru mine, a vorbi este un uh, ambalaj care poate fi frumos, dar dacă nu spui nimic, adică dacă vorbești și nu spui nimic, este ca atunci când uh, ambalajul e frumos, dar ce e înăuntru nu te interesează, nu-ți place, Prefer să cred că, dincolo de a vorbi, eu spun ceva și poate inspir măcar o singură persoană. Pentru tine ce înseamnă a vorbi? Ceau!